Après boy. ouais, les gars, sur YouTube. On est ma chaîne Twitch. on est à ma chaîne Twitch. on est à ma chaîne Twitch. Wesh, ça fait quoi Avec du stream. Parce que Twitch. Ouais. Ouais, elle me dit, oh, d'un moment, ça fait gamer. Raveli. bam, bam, bam, bam, bam.